representants al, al tema del cas expert, que refereix 5 cèntims, i eh, per demanar-los l'entrada d'una resolució urgent a eh, tractar amb una reunió urgent de la Comissió d'Interior el dia 2 de juliol, just abans de la, de la vista sobre el tema. Eh, breument, doncs aquesta proposta de resolució és per donar doncs, suport als encausats i a la petició d'arxiu eh, d'aquesta causa. Eh, la vista serà el, el proper 9 així en resum, són quatre treballadores i dos assessors sindicals que estan citats a declarar el jutjat penal número 2 de Tarragona eh, per uns fets que van esdevenir durant la tramitació d'un ERO a l'empresa del Baix Penedès, eh, Expert Polymer. Eh, el dia 20 de juliol del 2004 eh, s'estaven donant a terme unes negociacions en aquest context doncs, hi havia doncs, eh, reunions entre, entre l'empresa i el comitè d'empresa i els dos assessors eh, de la CGT. Eh, un cop acabada la, la reunió eh, van anar a informar els treballadors i treballadores de plantilla que estaven entre els recintes esperant per saber com s'estaven succeint aquestes eh, negociacions. Els assessors van marxar al recinte i van anar a agafar el cotxe i just en aquest moment, eh, comptant que la Guàrdia Civil eh, des de l'anunci de l'ERO ja, ja estava des de feia temps allà a les, a les immediacions del recinte, va entrar i va carregar de manera injustificada els assessors en veure, passant per davant amb el cotxe, van veure això, van baixar del cotxe, van intentar intermediar i va ser impossible. I després d'aquesta càrrega injustificada i injusta, com diguem, eh, eh, els treballadors i els assessors van haver d'anar al CAP a ser assistits per les lesions, van posar una denúncia per lesions i just després de posar aquesta denúncia es troben que se'ls fa una contradenúncia eh, per presumptes delictes d'atemptat a l'autoritat i contra el dret al treball. Eh, aquesta contradenúncia ha derivat en un procés penal en el que estan ara immers. Aquest procés ha durat ja 11 anys, eh, són 11 anys, eh, diguéssim, doncs d'agonia, perquè les conseqüències psicològiques i emocionals d'arrossegar un cas com aquest eh, doncs són terribles i és més, després d'11 anys les vides d'aquestes persones han canviat hi ha doncs, persones que tenen fills i filles, nets i netes, que estan jubilades i tot això doncs, eh, suposarà un cop bastant dur a les seves vides si és que al final eh, bueno, els cau aquesta, aquesta causa. I res, eh, l'objectiu de la compareixença era, com hem dit, demanar l'entrada de la proposta de resolució per donar-hi suport i, i sobretot per donar suport a la petició d'arxiu d'aquest cas tan injust. Gràcies. Eh, les penes de presó són d'entre 3 anys i 2 mesos i 4 anys i 6 mesos i peticions econòmiques de, al voltant de 3.000 euros. Teniu alguna pregunta? Els grups que aneu suport sou eh, Iniciativa, PUP, SSC i algú més? Esquerra Unida i Alternativa? CUP, eh, Esquerra, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i PSC. hem signat la proposta de resolució signar la proposta de resolució, anirem a entrar-la entrar ara i demanarem el tràmit d'urgència doncs s'està demanant ara de fet a la mesa d'Interior està reunida ara perquè la propera Comissió Interior, que és d'aquí una setmana, dues setmanes, eh, pugui ser tramitada justament perquè caigui abans de, de la vista la petició d'arxivar. Pots fer un breu speech? Bueno, en, en resum, el que hem acordat a, a la reunió informativa que hem tingut amb els, amb els encausats um, és signar la, petició, la proposta de resolució que ens, han, eh, que ens han presentat, que és bàsicament demanar que es doni de baixa, o sigui que demanava um, eh, que es retirin les acusacions i que s'acabi amb, amb, amb aquests judicis que d'11 anys després té poc sentit, ho firmem um, els cinc grups que estàvem a, a la reunió, ho entrem ara d'urgència, o sigui, ho entrem ara immediatament a registre, i com que el, aquesta vista mm, extraordinària demanada pel, pel jutge doncs, tindrà lloc el, el 9 de juliol, hi ha una comissió interior que reuneix la setmana anterior i el que intentarem, i s'està intentant ara a la, a la mesa d'interior que està justament reunit ara mateix, eh, que es pugui tramitar d'urgència de manera que es pugui votar abans que hi hagi aquesta vista i serveixi de, de, de suport perquè perquè, ja, no, perquè, perquè s'extingeixi eh, aquest judici. El dia 2. El dia 2, eh, la, la comissió Interior. i ara ens anem corrents a, a buscar els dos signants que falten perquè estan a la, a la mesa justament, que estaven a la reunió i a entrar-ho al registre. Això és